No niin, meillä on tässä tiukka tota, tunnin, tunnin mittainen vaaliväittely ja tässä on tota, vasemman puolella Eijatelin Saarinen Vuosaari kokoomuksesta. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja oikealla Pertti Villo per, äh, Vuosaari perussuomalaista. Terve. Joo, terve ja hyvää iltaa munkin puolella. Jos me aloitetaan juttu sillä tavalla, että Eijaterhen, sä pystyt varmaan niin kertomaan naisena päästä aloittamaan, niin jos saat minuutin mittaisen esittely, että mikä sulla on tärkeää ja että, mitä sulle kuuluu? No hei, eli äh, hyvää kuulua, olen ehdokkaana, olen tehnyt kaikkia. Ja ajan tällä hetkellä asiaa, että haluaisin Vuosaareen terveysaseman oman, tai ainakin parantaa terveyspalveluita, se on tutkimukseni. Äh, toinen asia, mitä, mitä haluan, että Helsinkiin ei tule ruuhkamaksuja, ja sitten yleensä parantaa palvelun laatua Vuosaaressa. Niin. Tota, sä oot ehdokkaana Helsingissä, millä numerolla? Kaksi, kuusi kaksi. Ja Pertti, ole hyvä. Joo, sanotaan, että näissä on hyvin helppo peesata, kun katsoo nyt kaikkien puolueiden niin kuin asioita, niin kaikilla puolueilla on vähän niin kuin sama, samat tavoitteet ja ne on ihan oikeat tavoitteet kaikki. Nyt on vaan kysymys se, että kuka lunastaa ne sitten ne tavoitteet, missä kaikki niin kuin, Eli nämä peruspalvelut, asumisen kalleus, vanhukset, nuoret syrjäytyneet. Kaikki me ollaan näistä huolissa. Se ero on vaan, että jollain on ollut valta hoitaa näitä asioita. Ne on jostain syystä jäänyt hoitamatta. Ja nyt kaikki haluaa taas samoja asioita. Pertti, sä oot ehdokkaassa Helsingissä. Millä numero 707. Joo. Meillä on uutta Facebookissa, tota, otan yleiskysymystä kysymystä puoliin. Niin mä ajattelin, että onko tämä nyt ihan kolmen koplan keskustelu vai, koska se ei kuulu tonne ollenkaan valitettavasti nämä on fasiliteetit. Ettekö voi siirtyä tähän näin esimerkiksi, niin me kuultais kaikki. Mistä keskustelette? Tuonne ei kuulu ollenkaan. Sitten merkitys Niin joo. Joo, ei kuulu mitään kohtaa. Joo, se on, joo, totta, kun se syvä, kaikki kuulisi täältä. Niin tota, me jatketaan nyt tässä näin, koska meillä on kuitenkin niin kuin livestream internettiin niin ja niin tota, videot, joo. niin tota, pahoittelen, jos yritän, äh, pyritään puhumaan kovalla äänellä. Ja, äh, tota, äh, eli meillä on tässä ollut Facebookissa niin, tota, Kuosaari ryhmässä keskustelua kanssa, niin, niin ää, tässä tuli sellainen ää, jännä kysymys alkuun, että ää, mikä on tota, teidän mielestänne, jos teitä itse tuu valituksi, niin mikä on teidän mielestä paras ää, ehdokas? Ja Pertti, ole hyvä, voit aloittaa. Paras ehdokas, niin se nyt riippuu mihin tehtävään kaupungin valtuusto? Sanotaan, että, että en, en mä uskaltaisi näin suoralta kädeltä sanoa, kuka se on. Okay. Tässä, tässä on niin kuin monta ihmistä ja jokaisella on tämmöinen erityisosaaminen. En tiedä yhtään ihmistä, joka hallitsisi kaik- kaikesta kaikkea. Ja se on tässä niin kuin se ongelma. Se tarvii, tarvitaan useampia päättäjiä. Terve, oli sama kysymys. Ja, kiitos. Eli minun mielestäni oikeastaan kaikki kokoomuslaiset ehdokkaat ovat hyviä. Right. Selvä, siirrytään sitten seuraavaan aihe- aiheeseen. Tämä oli kysymys että Jussi Salperilta. Saisiko me siirtyä tännekin? Siirrytään tuossa ensimmäisen vartin, vartin kuluttua. Joo, joo. sinne. Me pitää silloin pitää tauko joka tapauksessa. Eli Jussi Salperilta äh, oli tämä kysymys. Ja tota, sitten kysytään sitten se ranta, rantametsäkysymys niin kuin e- ensimmäisenä pois alta, että Terhi, mitä mieltä olet? Pitäisikö ranta, rantamessasta rakentaa Vuosaaressa? Ää, mielestäni ei pidä ja samahan päätös on tehnyt, Vuosaaren kokoomus on tehnyt saman päätöksen 2010 alkuvuodesta. Ja, mutta meillä kokoomuksessa on tästä eriäviä mielipiteitä. Oma mielipiteeni on, että ei pidä rakentaa. Se oli selkeä. Ja Pertti, mitä sulla? Pitääkö no, rantametsät rakentaa? No sanotaan, että se mitä tässä nyt 1900 asti kun asunut täällä vuosaarissa, niin muun muassa ollut Vuosaari vuosaariseura siitäkin, niin kyllä ne on katsottu nämä ulkoilualueet ja rannat, että ne pitää olla asukkaiden käytössä, Mustavuoret ja, ja, ja nämä luonnonsuojelualueet. Ja niistä kannan erittäin suurta huolta, kun painetta on koko ajan rakentaa. Alright. Siirrytään, no siinä oli sel- selkeät, selkeät kannanotot äh, kummaltakin, että siirrytään seuraavaan keskusteluaiheeseen, joka on asuintalojen turvallisuus. Ja asuintalojen turvallisuudesta, Pertti, eh, sinä nostit tämän kysymyksen, niin onko tämä sinulle tärkeä asia? No se on mulla oikeastaan niin kuin ykkösasia ja pelkästään senkin takia, että en ole nähnyt kenenkään muun ehdokkaan puhuvan asuintalojen turvallisuudesta. Arkiturvallisuudesta kyllä, joka on paljon paljon muuta kuin asuintalojen turvallisuudesta. Niitä ei tulisi sotkea. Joo. Ja, ja johtuen ihan yksinkertaisesti siitä syystä, kun Helsinki tekee säästöjä, niin myöskin turvallisuutta tingitään sillä lailla, että tässä tapauksessa se näkyy, näkyy tota, sillä lailla, kun Helsingin kaupunki siirtää vastuuta pelastuslaitokselle ja pelastuslaitos siirtää vastuuta kiinteistöyhtiöille, mutta kun ei siirretä euroja eikä rahoja, pelastuslaitos ei pysty vastaamaan näihin ää, kiinteistön turvallisuudesta. Terve itse täytyy myöntää, että olen kuullut yhteen näihin, joka ei ole kauheasti perehtynyt tähän asuinturvallisuuteen. Mutta tietenkin se on tärkeä asia. En osaa sanoa nyt, että mitä, mitä Pertti Villo täällä tarkoitti, mutta tota, itse mietin asuinturvallisuuden niin, että ympäristö siinä, missä asutaan, niin pitää olla turvallinen. Siihen vaikuttaa valaistus ja vartiointi ja, ja yleensä tällaiset asiat. Ja ne on sellaisia, mitä pitä, mistä pitäisi huolehtia. Joo, mä lähinnä nyt tarkoitin ihan oikeasti. Siis on olemassa niin sanottu pelastustoimilaki, joka lähtee siitä, että yhtiön hallitus vastaa yhtiöstä ja siellä olevista asukkaista. Ja valitettavasti hirveän harvoin on edes tietoa tästä asiasta. Ja olen, olen muun muassa nimetty Helsingin kaupungin arvovuokratalojen turvallisuuskoordinaattoriksi sieltä on ymmärretty asian tärkeys ja kierrä, kierrä näitä yhtiöitä nyt. Ja olen tosissaan huolissani, että edes tämä lakisääteinen taso arvoissa yhtiöissä, niin siihen yltetään. Ja multa on tullut paljon kysymään ihmiset, kun oikeasti on pallo hukas koko asia. Ja laki on ollut kauan voimassa. Joo, no se täytyy myöntää, koska itse olen ollut parissa taloyhtiössä hallituksessa ja siellä on tiedetty tämä, että tämä täytyisi hoitaa, mutta ei ole saatu ketään asukkaista hoitamaan sitä asiaa. Et sen takia tuo laki on aika vaikea varmaan toteuttaa. Okei, tässä oli kannatut tästä, niin mennään seuraavaan tota, sitten Terhenin esiin nostamaan kysymykseen, joka on tota, yrittäjyys. Ja Terhen, sä kysyt sillä tavalla, että pitäisikö kaupungin tukea yrittäjyyttä? Mitä mieltä sä olet? Äh, ilman muuta täytyisi tukea äh, ainakin jos ei nyt tueta, niin ei ainakaan laita esteitä turhaa tälle yrittämiselle. Että tota, Vuosaaressakin on sellaisia yrittäjiä, jos se näkee, että kaupunki lähtee suoraan kilpailemaan tämän yrittäjän kanssa. Ja jos on joku pienyrittäjä, joka yrittää sitten suurta kaupunkia vastaan ää, kilpailla, niin siinä käy yleensä aika huonosti. Että kyllä tämmöisiä pieniä yrittäjiä, joissa on yksi tai viisi tai maksimissaan 10-20 työntekijää, niin kyllä niiden toimintaa pitäisi tukea niin, että mietitään minkälaisia päätöksiä tehdään. Mun on helppo lähteä tähän niin tukemaan ihan sillä. Mä oon paljon alkanut Helsinkiä. Mä katson, miten tätä Helsinkiä on nyt hoidettu. Täältä on lähtenyt Airamit, Koffi, kaikki lähtenyt. Vantaaseen lähti ruokatalo HK, missä minäkin olin töissä. Niin, niin kyllä Helsinki on hinnoitellut itsensä pihalle. Pääasia tulee olemaan erittäin tärkeänä sen takia, että nämä niin sanotut valmiit isot työpaikat, ne tulee entisestään vähenemään. Ja pienyrittäjyys on se, että tavallaan se perinteinen tehdastyöläinen duunari tulee olemaan tulevaisuudessa pienyrittäjä. Ja olen sen takia huolissaan pienyrittäjistä. Niistä, niitä ei näy SAK neuvottelupöydässä, kun palkoista sovitaan, vaikka niiden osuus alkaa olla jo isompi kuin näiden valmiiden yritysten. Joo, mitäs tehdään? pitäisikö yrittäjät saada SAK kanssa neuvottelemaan? Äh, kyllä mun mielestä se olisi ihan aiheellista, koska tota, nythän tehdään kaiken näköisiä äh, lakeja ja asetetaan vaatimuksia yrittäjille, jotka niin sopii, sopii hyvin, että isommat yritykset niitä noudattaa, mitkä on todella vaikeita noudattaa pienissä yrityksissä. Joo, siis sanotaan näin, että pienyrittäjä, mulla on tullut sellaisia viestejä pienyrittäjiltä, se on tehty täällä Suomessa niin vaikeaksi, että monetkin niin kun haluaisi yrittää, niin pelkää putoa näistä sosiaaliturvasta pois ja ei uskalla yrittää. Se vaan on näin. Ja nyt pitää niin oikeasti ottaa se lusikka kauniiseen käteen ja lähteä sitä miettimään, miten saadaan niitä madallettua yrittämisen ja, ja sitä kautta vähemmän paperisottaa ja yksinkertaisempaa yrittämistä ja riskittömämmäksi. Yrittäjän pitäisi saada samanlaista turvaa kuin ihan muutkin työntekijät. Ottaas vielä kommentit tähän kummaltakin. Terhe, pitäisikö yrittäjä olla, olla sosiaalityöntekijä? Äh, kyllä pitäisi olla, koska sehän niin kuin, jos yrittäjä sairastuu, hänellä on aika vaikea saada mitään, jäädä edes sairaslomaa pitämään mulla on lähiomaisissa, lähipiirissä niin ihminen, joka on 40 vuotta ollut yrittäjänä ja on pitänyt koko tämän 40 vuoden aikana viikon kesälomaa ja joulun aikaa muutaman päivän lomaa. Eli 40 vuotta toiminut pelkästään tämmöisten hyvien lomien jaksossa. Ja elättänyt koko ikänsä tällä yksityisyrittäjänä ei ole saanut koskaan mitään tukea kaupungilta, ei valtiolta, maksaa veroja. Ja kyllähän tämmöiseen asiaan pitäisi jollain tapaa saada tukea. Ja jos mietitään nykypäivänä, että entistä enemmän nuoret ihmiset eivät enää löydä työpaikkoja. Heille jää ainoaksi vaihtoehdoksi syrjäytyä tai lähteä yrittäjäksi. Ja sen takia sitä yrittämistä pitäisi tukea sekä kaupungin että valtion toimesta. Joo, en halunnut noita samoja toistaa, että, että mun mielestä se on siinä kiteytettynä, että pienyrittäjälle pitäisi oikeasti niin ymmärtää se asema, mikä on, että se on tulevaisuuden duunari, kun pienyrittäjä, se vaan menee näin. Ei tässä hirveästi vastakkainasettelu äh, tule, mutta tässä olisi lähi, äh, siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka on lähipalvelut. Ja tässä Pertti, anteeksi, <clears throat> niin tota, nosti itse tämän esiin, niin kerro, avaa pikkasen, mitä sä, ajat, mitä sä tarkoitat näillä? No me tarkoitan sitä ja olen vahvasti niin kuin sitä mieltä, että, että niin kuin monet muutkin asiat päätöksenteossa puhutaan toista ja eikä nähdä sitä realiteettia, mitä nyt tapahtuu. Samaan aikaan, kun ikäihmisten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti vuodesta 2005 on näin tehty, samaan aikaan esimerkiksi kaupungilla näitä, näitä palvelutaloja, kunnan omia palvelutaloja ajetaan alas ja tehdään yksityiselle sektorille tilaa. Ja näin väitän, että myös näiden ihmisten asuminen tulee entistä kalliimmaksi. Eli Helsingissä tulee olemaan niin, että ne, kello on rahaa, niin niille ei ole hätää, mutta ne, kellä eurot loppuu, niin niillä tulee olemaan No, Terhe, mitäs vastaat? No, tää on yksi munkin läheinen asia tota, itselläni vanhemmat on todella tosi kuolleet, mutta minulla niin on läheinen, erittäin läheinen täti, joka käy Helsingissä luonani niin melkein joka kuukausi. Hän asuu nyt Nokialla ja, ja vaikka Helsingissä nämä asiat ovat erittäin pahalla tolalla, mutta samanlaiset ongelmat on Nokialla ja, ja sen takia niin ajan, ajan huolta siitä, että ihminen, tietenkin jokaisen pitäisi saada asua kotonaan niin kauan aikaa kuin siihen kykenee ja sitä pitäisi tukea kaupunkien mutta kun tulee se eteen, että ei enää pysty asua kotona, niin silloin pitäisi olla turvallinen paikka palvelutaloon, mitä Pettikin tässä mainitsi, niin palvelutalot on sellaisia, mitä pitäisi olla enemmän. Ja tällä hetkellä 50 prosenttia työssä käyvistä ihmisistä on jo, on, on, on jo tota, tota, ää, eivät enää käy töissä, niin 50 prosenttia näistä, niin kun tämä huoltosuhde on 50 prosenttia, 15 vuoden päästä se tulee olemaan 75 prosenttia. Eli tämä tilanne tulee kärjistymään entisestään. Yritetään nyt ehkä kummalta, kun kummatikin yllätyskysymys. Tämä on niin ja kysymys. Tota, mitäs mieltä tuot tästä hoitajanormista 0,7? Onko siinä järkeä? Pertti saa aloittaa. No, minun mielestä, minun mielestä se on niin hämäävää sillä lailla, että jos me mennään ihan sama aina kun puhutaan minimistä, niin se ei välttämättä riitä todellisuus, todelliseen tilanteeseen. Tilanteet on erilaisia. Ja, ja niin kuin tässä on sanottu, että se pelätään, että kun tehdään väkisi jotain normia, niin sitten se voi olla kotihoito tuossa esimerkiksi pois, että resurssit ei riitä. Et tässä on tämmöinen vaara, että jos ei näitä niin kuin mietitä loppuun. Joo. Mutta, mutta nämä, nämä on sellaisia asioita, missä olla erittäin tarkkana. Ja, ja mulla, tulee tämä vanhukset mieleen, Ja sanotaan näin, että, että, että mä oon ollut paljon vanhusten kanssa tekemisissä muutenkin kuin vaalikiertueessa, vaan, vaan, vaan mä oon semmoisessa semmoisessa toiminnassa mukana, että mä myös vaalien jälkeenkin niin minä pintaan siis näistä ihmisistä kannan huolta ja olen niiden kanssa tekemisissä, niin se on mun mielestä aika raju, kun esimerkiksi mä kävin tuolla pohjois palvelutalossa. Neljä vuotta sitten mä kysyin vanhuksilta, mikä teitä huolestuttaa täällä? Ja arvatkaa, mitä mulle vastattiin neljä vuotta sitten. Meitä huolestuttaa se epävarma elämä, emme tiedä saammeko täällä asua enää ensi vuonna. Mutta arvatkaas, mikä se oli tänä vuonna. He sanovat näin. Suomessa pidetään parempaa huolta ulkomaalaisista kuin omista vanhuksista. Tämä oli heidän viestinsä. No niin. jos näin ajatellaan, se on jo vakava. No niin, Terhe, mitäs 0,7? Sillä kun on ratkaa? Äh, ei, mä oon ihan tässä sama asia mitä on, koska tämä 0,7 prosenttia, niin, niin sehän nyt, sitä nyt ajettiin takaa näissä laitoshoidossa, sairaaloissa ja muualla olevia. Ja niin se pitää niin kuin kokonaisuus miettiä, koska paljon on vanhuksia, jotka asuu kotona tai palvelutaloissa, niin ei voida lähteä niin kuin ihan suoraan tämmöistä lakia toteuttamaan. Se täytyy miettiä kokonaisuus ennen kuin se, että asia on hyvä, mutta sitä ei voida ihan näin suinpäin toteuttaa. Okei, ja nyt, nyt pistetään kameralla, kameralla stoppi ja otetaan tekninen, tekninen tauko. Tota, yleisölle kysymys. Haluatteko, että me siirrymme tänne tota, joo, paremmin? Eli pistä stoppia ja siirrytään tavaroita